नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई म्युजिक इक्वलाइजर हामीले कसरी बनाउने त यो कुरा हामीहरू यो भिडियोमा सिक्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा हामीहरू इलुस्ट्रेटर खोलौँ Coming back for more, my heart straight through.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 चाहिँ दुइटा अप्सन हुन्छ एउटा चाहिँ फ्रम द राइट अर्को चाहिँ फ्रम द लेफ्ट सो अहिलेको लागि हामीहरू फ्रम द राइट गरौँ ओके अब यही रेन्जलाई तपाईँले बनाउनको लागि फिल्टरमा गएर विन्ड अथवा अल्ट कन्ट्रोल एफ थिच्न सक्नुहुन्छ अल्ट कन्ट्रोल एफ यसरी बढ्छ अब हामीहरू राइटमा बनाउनको लागि फिल्टरमा जाउँ स्टेलाइज विन्ड डिरेक्सनमा चाहिँ हामीहरू फ्रम द लेफ्ट गरौँ कन्ट्रोल अल्ट एफ अब यो गरिसकेपछि हामीहरू एउटा फेरि नयाँ लेयर थपौँ नयाँ लेयर थपिसकेपछि हामीहरू ग्रेडियन्टमा जाउँ ग्रेडियन्टमा चाहिँ तपाईँले यो कलरफुल चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ सो त्योभन्दा अगाडि हामीहरू इमेजमा जाउँ त्यसपछि हामीहरू नाइन्टी डिग्री काउन्टर क्लकवाइजमा जान्छौँ त्यसपछि यो लेफ्ट टु राइटबाट यसरी सिफ्ट थिचेर हामीहरू यो ग्रेडियन्ट भरिदिन्छौँ त्यसपछि यो राइटमा गएर चाहिँ हामीहरू स्क्रिनमा अथवा ओभरलेमा हालिदिन्छौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिक इक्वलाइजर चाहिँ सिम्पली बनेको छ यदिसम्म हामीले गरिसकेपछि सिफ्ट कन्ट्रोल ई गर्छौँ सिफ्ट कन्ट्रोल ई यो गरिसकेपछि हामीहरू फिल्टरमा जान्छौँ र डिस्टोर्ट पोलार कोर्डिनेट्स अनि यसरी हामीले सो आजको भिडियोद्वारा तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy keep learning keep growing मजा आयो